balik maning bocah plat R Banjarnegara ke channel le ajak lalen didukung di like di subscribe ya syukur-syukur ya komen ben aku tambah semangat gue kayak video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu maning ya kalau mau ngapak ya ya kabari dikabari nambah kayu ini jere adine mriyang yang kok yang cilang siar maring jabat BK ya lah nah, sebenarnya dulur nang perantauan ya tulung-tulungan lah nah, dulur nah kepingin maning ya nah, makanya dulur atuh ya diparani ya oh orang yang nambah ya paling orang wis tilik yang men semangat dan cepat mari ya. dan ini ya nu arep angkat ngojek kalau di kasar itu ya nu perlok nggak set ya. ya moga-moga ada ya, dilikin yang dure jadi cepat mari saya yang bisa aktivitas kayak biasa untuk perempuan ya meriang ngajak duit long kontrak eh, ya kerja karo wong ya kudu sing karpet mesti sehat terus kayak perumahan silong sih eh, ya yang mantan Facebook itu dia salahnya mantan botol sih ya maning lagi corona untuk ya penjualan dari sepi jalan ini dan bodol oh tapi alon lo bae ya lah ya, perjalanan silang si Jababeka paling raya sampai lima menit harus lancar ya. berarti lancar sih biasanya ini jam setengah sih harus esok udah masuk ke tol Bismillahirrahmanirrahim ya jalur Cilengsi Cibitung ya biasanya kalau mudik dari Jawa ya lewat yang kene kafe ya sing Depok untuk Ciracas Jakarta Timur eh Jakarta Timur ya daerah Ciracasan eh Cibubur ya lewat ngene kabeh kalau bujuk-bujuk guys Cikarang eh, Cipitung Cikarang ya dari Pantura terus ya eh, setelah maning be baca ya tapi modelnya lagi sepi nah ini kalau gara-gara corona ya nagpapasit ng kota yara para di apa apa kasi ato ato kaya kang manjar dara mari kinasi kukur kaya tapi suka mo sikir apa apa lah ya. ito jalur ചിലർ ചിലർ പാട്ടത്തിങ്ങനെ Curhatnya ngebut kok Dan gue melayunya gue bersira Matang polo paling akeh cerita. Ya apa-apa sih penting selamat lah Dan akhirnya nyalin itu tuh ompret oh, Cuman gue tuh Pas naik motornya kuat aja nyalip salah ada tembusit terbaruan empat puluh rem manis dekat maning kali melipir tikungan ya sen kanan ya aja lengah ya karena motor ya, di konsentrasi 100 kalau daerah Cibitung kafe oh, kawasan-kawasan ya sebagai gambaran kan pada dipulang pergi kan PP lewat kayak terus jam 5 itu betul jam itu warna ini ada masih ada call ya my plat R itu udah R bu R kan di sini ya, orang pada paham jadi R ya ya bulur ya ya mau nang buri kita pada bawa pajak negara tempat eh pabrik gitu ya kayak perantauan ya, ya dulu sekolah dari jalur-jalur mana sekolah aneh ya. biasanya pada perempatan yang pabrik ya ini lur ke ya, berapa ini ya wong banyak negara ya wong laser lah ya mbok domae nang tuh nang omah. Nah, yang ini tahun nom ini ya. Ini kita tua. Tua tapi harus bilang nah sanom. di beberapa cara jadi pengen pacaran mana